Yeah. No, momento. Esto no estaba previsto, Castor. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero esto qué es? Un momento. ¿Qué es esto? ¿Una letra N! E, quizás? ¡No! ¡Es una letra ñ! La ñ de España, muy asociada a nuestro equipo de Croacia. a realizar tres pasadas más Segunda de tres pasadas con las que nos regala al final de su ejercicio acrobático. sido literalmente una pasada. Queridos amigos y aficionados, muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a mantener esta magnífica colección de pueblo y de nombre mío y de nuestro compañeros de Arquitectura Nacional. que gracias la Muchas gracias a Castro, Merecidísimo ese aplauso. Por extensión también al resto de componentes del equipo nacional acrobático. Y espectacular ha sido